क्या आपको पता है इतिहास का सबसे खतरनाक स्नाइपर कौन था और 500 से भी ज्यादा सोवियत रूसी सैनिक को मार डाला था इसी कारण मौत की मशीन या व्हाइट डेथ के नाम से जाने लगे ये कहानी है उस इंसान जो किसानी छोड़कर 500 से ज्यादा लोगों की जान लेकर लिया बदला और बन गया इतिहास का सबसे खतरनाक स्नाइपर और उसकी हाइट पाँच फुट थी मैं बात कर रहा हूँ सेवेंटीन दिसंबर फाइव को ईस्ट फिनलैंड के करेलिया में जन्मे सिमो हेया की सिमो ने रूस और सोवियत संघ के बीच विंटर के दौरान हुए वार में 505 सोवियत जवानों को मौत के घाट उतारा था और सीमो ने इस जंग में अहम भूमिका निभाई थी जहां इस जंग में सोवियत के करीब one lakh twenty six thousand nine hundred जवान मारे गए थे वहीं उनमें 505 जवानों को सीमो ने मारा था वहीं इस जंग में इंडिपेंडेंस के खातिर तकरीबन 25,900 फिलेंडवासी भी मारे गए थे और इस जंग में पेशे से किसान सीमा होगा को वाइट डेड कहा जाने लगा था सिमो व्हाइट मास्क और जैकेट पहनकर 20 डिग्री के टेम्परेचर में लटके थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिमो ने उस दौरान एक दिन में करीब 25 लोगों को मारा था जंग खत्म होने के बाद सिमो हैरा दोबारा किसानी करने लगे थे उनका नया घर फिनलैंड रूस के बॉर्डर के बीच में आता था जंग खत्म होने के तकरीबन 15 साल बाद छियानवे वर्षीय सिमो हैरा के निधन हुआ था लेकिन आज भी उन्हें एक लेजेंड के रूप में देखा जाता है कैसा लगा फैक्ट ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और गाइस सब्सक्राइब करो यार ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए गाइस